отасың не Салат жеп отам е сен кешінде алтыдан кейін тамақ жебейм мен диета қармап отамын деп атпадың беле бұл тамақ емес қой салат е бұл салатыңда тұра ет фарш сосиска сосискалар ғой это салат жеп жатпаймын нұрбек бұл деген салат